ما هي دورات الموكس؟ هي الدورات التدريبية المكثفة المفتوحة على الإنترنت لكن ماذا نقصد بذلك؟ سابقا كانت تعقد الدورات التدريبية عبر الإنترنت على نطاق ضيق كما معلم وثلاثون متعلم يزودهم المعلم بملاحظاته على نحو فردي مما يساعدهم على التعلم إنما لم يكن هناك الكثير من التطبيقات التفاعلية ولم تكن الدورات مجانية على الرغم أنك تعرف جميع زملائك في الصف دورات الموكس مختلفة فهناك الآلاف من المشاركين والكثير من الوسائط المتعددة كما أنها متوافرة للجميع مجانا إنما مع اشتراك الكم الهائل من المتعلمين في الدورة الواحدة يصعب على المعلم التحدث مع كل منهم بشكل فردي لذلك يحصل المتعلمون على الملاحظات التقييمية من خلال تبادل الآراء والمناقشة أو من خلال مراجعة الأقران أو حتى من خلال اختبار موجز وبذلك يمكن إنجاز العديد من الأنشطة التفاعلية على شبكة الإنترنت مثل التعاون على لائحة افتراضية أو الدخول الافتراضي إلى صف المعلم مما يجعل الدورات التدريبية جذابة كما تخلق الإحساس بالمجتمع لطالما نصمم الدورات بشكل جيد انضموا إلينا في رحلتنا